when it comes to describing Anthony of work. When I was coming here, I was, I was speaking to to one of his um, um, yabadde njogera ne I can switch sometimes to english and luganda but you get ne um, mukyala wa, wa mulamu wange canada ne mugamba nti ekisinga okunnuma obulamu bwaffe bwali so intertwined that at some point we even had to swear an affidavit kagamba oliver myo other half ti we bandaba balina okubeera nga tuli muntu omu so nga all my documents have his name but I'm, i'm thankful for emyaka mukama gyatuwadde this was our 16th year of marriage era nga tumanyi tugenda kukomawo to celebrating obulungi bwa mukama like towards um, um, his passing like two weeks before plan tezalina zakufa at all era nga twogera bwe tunadde uganda kino bwe tunadde uganda kino naye mukama bwati bwasazeewo um, boogezi manyi babadde bangi simanyi bye boogedde naye mmanyi ku bye bamwogeddeko abadde a very honest person nti ye essente si kye yakulembezanga yakulembezanga nnyo obuntu ng'omuntu yalowoozanga nnyo ku bantu oba omuzungu kye yandiyise empathy nga takukwatirwa kisa naye nga n'embeera yagituulamu ye mwennyini era ng'oluusi wa omugamba naye bano abantu oba omuntu oba ng'olabanga nti alinga amuwa chance nyingi ng'agamba am here today because my mother gave me a chance kubanga obulamu bwe bwobuvubuka omuntu yali abuuliddeko yali omwana atali uh, mwangu wakukuza at some point naye nga ngamba am here today kubanga sama game ya second chance so ngakkiriza nti buli mabega wa buli muntu waliwo opportunity college ekituufu um, it's unfortunate for naba bange cause he was hands on yandi extremist nga bw'aba mwami abeera mwami wabeera taata abeera taata it is a politician he is it is the law it's with the whole of his heart bw'abuulira enjiri it is the passion to win souls kwegamba he has died empty according to me gyafudde ku myaka mito but afudde uh, ah, mukalu he, he outlived like he did everything nga buli kimu waakikola akiwa his all are talking about sports he will do give it his all era ng'olaba buli kimu kusoma his all buli kimu he was an extremist um, era manyi nti ffenga abaana ba mukama olunaku lwe yafa the lord must have said welcome oh, my good and faithful servant because he, he really served his purpose abadde muntu w'amazima nnyo like nyumiza abantu stories nyingi yabeerako omulamuzi w'eddaala erisooka ennakasongola naye lumu aba ava ennakasongola e n'abaako omusumba gwagenza okulaba yekikyuse emmotoka neegwa mu zina entobazi ne batusindika bali budde bwakiro neganirayo ne batusindika abantu bawamanyi ne bajja wano they come ne basindika kati abo ne bagamba tubireke then kwaliko amaani um, eyalemerako n'agamba tira tukijjeyo tugisindike bali nagamba gotana ti emmotoka eganye n'agamba olaba omusajja ono yansibe nakasongola naye yansibira kituufu emmotoka ye esanda eveyo kuba twetaaga abalamuzi abaamazima imagine omuntu gwe yali asibye bwatuukira okulaba nti emmotoka eno erina ekiro enaddeyo nkyebuuza kozi twavuga all that way okuva eruweero nga nebuuza omuntu gweyandibadde akunyigira nagamba nti twetaaga abantu abali honest nti n'abasibe bwe yabasibanga era yali yatandika ekikopo enakasongola tadenga tugendayo ne tubuulira enjiri ekikopo ekyokurehabilitatinga abasibe kubanga ye bwe yatuulanga agamba mbayambe ntya okukyuka bave wano nga babarehabilitatinze nga bafuuse better citizens so abadde n'omutima gw'eggwanga abadde n'omutima gwa humanity ti everyone can change even the worst person can become a better person njagala okwebaza um, abantu ab'enjawulo bangi abatukwatiddeko baluddewo akamanga nga mulwadde abanupa ba diaspora they were like a family to us batukyaliranga batubudaabudanga w'okusula tewatubula ate waliwo omuntu okukusuza naye ng'akujuza but we, we, we, we were comfortable it, we, we really had a, a very good time when we were there we, we did not miss home for facts like kale laba wembeera kale laba kino nedda mbeebaza njagala okwebaza ow'ekitiibwa um, kyagulanyisa entamu namulabanga the way he used to hug my husband like a friend nga for him, it's not just a comrade, Dina, your relationship. So, thank you for, for being there for my husband. People will use you and go away. But I appreciate everyone who appreciated him. from the time he fell sick, my politicians make empty promises. I've seen them in, in cash and in kind is what I will say. Bakutemusawo obutakowa until he breathed his last. Mukama bawenyo omukisa. Mwami wa Medici, Sola Gamati, I will bully me because he's in money. He's, he's in a good place with our father. Um, Nazina Bantu and Avenger Ulo. Mwami Mwasa is a husband to my sister. Uh, Bernard is, is comes right after Anthony, he follows him, and Judith, his man's wife, come out we nnyo webale